И всем привет! С вами, как всегда, Маша. Сегодня нам открыли русские сервера на айфонах. Наконец-то! Не только в России, в большинстве стран мира тоже. Ура, ура! Радуемся, друзья! Но если у вас Android, то не совсем радуемся. Но разработчики обещали, что в будущем на Android тоже будет мобильная версия. Я не знаю, что тут еще комментировать. Сейчас на видео вы сможете сами все рассмотреть. Я не любитель играть на телефоне, но может это когда-нибудь мне пригодится. А вы рады? Напишите об этом в комментариях. А на этом все. Если вам понравилось это видео, то не забудь поставить ему лайк и подписаться на мой канал. Буду благодарна. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока.